Pamuçayı evet. Kaçak avcı görüldü. Kaç kişiler peki? Bildirilmedi. Koordinatları güney 29 50 05 20 13. Merhaba Abdül Bana hayvan da bebeğim. Bana sakın bebeğim diyeyim deme. Ben bir kanun görevlisiyim. Göğsüme bir mermi yemişliğim bile var. Bir kaçak avcı ile ilgili ihbar geldi ana yol yakınlarında. İlgilenebilir misin? Tabii tabii. Döndüğünde de hanım polisin göğsündeki kurşun yarasına göz atacağım. <laughs> Bana inanabilirsin. Sen öyle san. Nivega sapağında dön. O dönüşü yapıyorum. Dinle bakalım. Hey ne yaptığını sanıyorsun? Ben polisim. Kapa çeneni. Eh, beyazlar araba kullanmayı bilmiyor. Kokun bile alamayacaklar. Bir kaçak avcı yakalamak istiyor. <laughs> İşte geliyorum güzellerim benim. Hey, ne, ne oluyor? Hey, ne oluyor? Yüce Tanrım inanılır gibi değil. Ha, Yüce Musa sürüyü ikiye böldüm. Ha, ne? Hayır. Kaçak avcı. Avcılar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hayır, hayır, hayır, hayır. Hey. Hey. Kalk hadi ayağa. Hadi kalk. Kaçak, Kaçak avcı, avcı bozması. bozması. Ben mi? Kaçak avcı mı? Sen kaçak avcıya daha çok benziyorsun. Silahını ver bana. Hemen ver. Büyük bir hata yapıyorsun. Ben polisim. Aa evet. Ben de Viyana Çocuk Korosu'nda şarkı Ben söylüyorum. de Lady Smith Big Bambo ile şarkı Seni söylüyorum. tutukluyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Ah, ah, ah. Ah, ah. sen sen ayağımı vurdun seni geri zekalı. Pozitif ayrımcılık. Ne? Musa ölmeme izin verme. Uça kadar sayınca ikimiz de en yakın ağaca koşacağız tamam mı? uçuyor. Ağaç nerede? Hayır imdat! Hayır! Bir numaralı kural dostum. Bir aslana asla arkanı dönme. Ha? Ha? Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Anne. Anne. Anne. Hayır özür dilerim. Gel. Bak dinle dostum. Şuralarda bir yerde seni bekleyen ölü bir kaçak avcı var. Ama işte açıcı olarak bunu alabilirsin. Hadi al. İşte. Ah.

teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Bayan Inda, sizi görmek ne kadar güzel. Chelsea. Kızınıza ömür boyu mutluluklar dilerim. Reality programları nasıl gidiyor? Aa, yeni programımı tasarlıyorum. Lütfen devam edin. Bakanı görmek isteyen çok insan var. Bol şans. Teşekkür ederim. İhtiyacım olacak. <laughs> İzninizle. Hı? Oh. Döktürecek misin? Evet. Git kendini yaktır. Aa, aa. elbisem! Elbisem biri bana yardım etsin. Yardım etsin biri. kızımın. Hey bahçıvan. Hey bahçıvan. Kes kapat hey. aptal halini hey. dur. Ne dur yaptığını sanıyorsun sen? Sen. Sen. Sen ölmüş olmalıydın. Aslan seni öldürmüştü. Musa beni geri gönderdi. Seni avlamam için. Sen bir ayak parmağımdan vurdun mu? Sen rugby kariyerimi mahvettin. Gel bakalım. Gel bakalım hadi. Hadi gel gel. Hadi gel. Gel. gel. Oh, lan. Hayır, hayır. Oh, oh, hayır. Radyo kariyerimi mahvettin. Gel buraya. Şutlarımın eşi benzeri yoktu benim. Ben Sayın Turizm Bakanı'nın özel yardımcısıyım. Sizden buraya derhal polis göndermenizi istiyorum. Hemen. Kesin şunu. Ama tanrım. Güvenlik. Bu adam zaten güvenlik. Bu muazzam. Bu yüzden bana hayvan derler. Bu muazzam. Bu bir terör faaliyetidir. Bana bakın. Bana bakın. Kesin şunu. Haberin olsun bana da Buti derler. Buti, Buti, Buti, Buti, Buti. İki geri zekalıyla bir reality programı. <laughs> Bayıldım. <laughs> Sayın Bakan bir reality programı olarak ortalığı birbirine katacak söz veriyorum. Sade'de gelirsek hem turizm için faydalı olacak hem de size faydası dokunacak. Hmm. Başkanı nasıl etkileyeceğinizi bir düşünün. Gökkuşağı ulusumuzla siyahla beyazı bir araya getireceksiniz. En önemlisi de televizyonda olduklarını bilmemeleri gerekiyor. Bunun bir reality programı olduğunu kesinlikle bilmemeliler. Peki. Harika. <laughs> Karakolda görüşürüz. Bu iş turizm için çok olumlu bir şeye dönüşebilir. <laughs> Siz öngörü sahibi bir adamsınız efendim. <laughs> Aa. Gelin bakalım. İkiniz de. Ne, ne, ne yapıyorsun? Eh, eh. Merhaba çocuklar. Aferin size. Uluslararası kanallara da çıktı. Siz kimsiniz? Onunlayım. Dün yeni atanan Turizm Bakanı Saylis İmdan'ın kızının düğün davetinde iki adam... Biz Butilezi ve Butedevet giriştikleri ırkçı kavgayla töreni birbirine kattılar. Mala kasten zarar vermekle ve huzuru bozmakla suçlanıyorsunuz beyler. Ve açıkçası Sayın Bakan İmdan'ın niyeti İkinizi de çok uzun bir zaman hapishanede görmek. Ha? Tabii tedavi görmeyi kabul ederseniz başka. Evet. Tedavi iyidir. Tedavi ihtiyacımız var. İkimiz de kafadan kontağız. O zaman şöyle yapacaksınız beyler. Buradan Guateng'e kadar beraber yürüyeceksiniz. Ne? Yürüyecek miyiz? Ama orası 600 kilometre. Bu bir ceza. Irkçı davranışlarınızın Hey cezası. orada dur tamam mı? Ben ırkçı değilim. Ben de değilim. Zuluca konuşabiliyorum. Lomuntu spugu spugu. Ben de beyaz hanımı seksi buluyorum. Ama hem ülkemizin hem de dünyanın geri kalanı ırkçı olduğunuza inanıyor. Aa, oh. Yani bu yolu beraber Oo. yürüyeceksiniz ve geçinebildiğinizi ispatlayacaksınız. Birbirimizden nefret Ondan ediyoruz. nefret ediyorum. Hapiste kalmayı mı tercih ederdiniz? Hmm. Pekala çocuklar. Bunlar sponsorlarımızdan. Ha. Mikrofonlar ve ceketler sorunsuz çalışıyor. Tüm ülkeye canlı yayın yapıyoruz. Pekala, kurallar. Hiçbir araca binemezsiniz. Yürümek zorundasınız. Ve ana yollardan uzak durmak zorundasınız. İşte rotanızın haritası. Manzaralı olduğunu göreceksiniz. Cep telefonları lütfen. He? Hı hı. Bu işi parasız yapmamızı mı istiyorsunuz yani? Sakin ol seyahatiniz benden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adam başı 200. 200 mü dedin? 200 papel bu depoyu bir kez bile Ha. doldurmaz Ha. ki. Adam o Aa, ah, Aha. o bir hayvan. Ha, evet bakarım. Ah, ve bitiş çizgisini beraber arkadaş olarak geçmelisiniz. Bu bir yarış değil. Bir sınav. Evet. Ve bunun sonunda işim var. Ve orada ikinizin hile yapmadığından emin olacak casuslarımız var. Mativa'nın dediği gibi. Özgürlüğe doğru bir yürüyüş. Ödülümüz ne peki? Hmm. Sen mi? Aa, şansımız yaver gidebilir. Hı. Hmm. Sizinle sonra Guateng'de görüşürüz beyler. İyi ah. şanslar. Unutmayın yarış değil. Güle güle. Hadi ama. Hadi. <laughs> Televizyonda olduklarını bilmiyorlar. <laughs> Oh. Efendim Ay Tanrıs. Efendim iyi misiniz? Yardım iyi misiniz? Yardım edin. Bakın beni. Sopayı uzatın. Uzatın durun yardım. Evet gelin. Evet. Evet yakaladım sizi. Gelin tamam. Evet. Ah, iyi misiniz? Tamam. Tamam. İyi misiniz? Pekala. Ben iyiyim. Bakanım. Sizin neyiniz var ha? efendim? Ben iyiyim. Kelsey. Sonraki görev ne? Hadi hızlı Evet. koş. Kahramanlarımız ırkçılıklarını aşmak için büyük bir işe kalkıştı. Ve öpüşüp barışacaklar. Bu arada bizde ve butiye rastlayanlarınız olursa lütfen oyunu ayak uydurun. İzlendiklerini ve kim olduklarını bildiğinizi sakın çaktırmayın. İşte Güney Afrika'nın en hareketli reality programı. Meteliksiz dostlar. <laughs> o şişman siyah biti çizgisini asla göremez. Bastır Ruti! Kelsey, içeri girdikleri an arka tarafa dolaşıp oradan çekim yapmayı deneyeceğim. Merhaba. Me me merhaba. Ama sen... Ama sen... Ben ne? Mahvetme lütfen lütfen. Ee, şişmansın çünkü çok çikolata evet. yiyorsun. Ve sen de cılısın çünkü yediklerini çiğnemiyorsun. <gasps> hey Televizyonda ne işim var benim? Lanet olsun yakalanacağız. Hey ben buraya gel. Ne oluyor? Bu bu e biziz. Siz salaklar ne Salak. yapıyorsunuz? Hiç kapalı devre televizyon diye bir şey duymadınız mı? Ha kapalı devre renkli televizyon mu yani? Evet. Üstelik köşede logosu da var. Ya e, evet e, e, sponsorlarımız. Evet bir şeyler alacak mısınız? Evet. Bunları alayım. Evet. <laughs> Toplam 35-36 ediyor. Beraber olduğum şu adam var ya. Hı hı. O patronum. Ödemeyi o yapacak. Ben çiftliğinde işçiyim. <laughs> Komik olan ne? Öyle bir dedin ki çiftliğinde işçiyim. Komik. Muti! Ini, eh, lo sis lo not sim night is Hiç dert değil. Gördün mü? Patronum o ödeyecek. <laughs> Teşekkür ederim. İşte. Ee, 64 14 ediyor. Ne? Sadece bu mu yani? Aa, çikolatalar 35-36 ediyor zaten. Çiftlik işçisinin çikolatalarını da ödüyorsun. Çiftlik işçi mi ne? Evet. Evet senin ödeyeceğini söyledi sen de kabul ettin. Hayır senin arabanı itmemizi istediğini söyledi. Beni dinle evlat. Sakın benimle oyun oynamaya kalkma. Demin söyleyeceğini söyledi mi ödeyeceksin. Hepsi televizyonda kayıtlı. Gördün mü biz? Ah, buna bayıldım. Marikis <laughs> Beni televizyonda seyrettin mi? Beast ve Woody ile beraberdim. Evet oyunculuğumu sevdin mi? <laughs> Sana artık yemek Neden? yok. Yağ depolarında bir hafta yaşayabilirsin. Senden daha az mı besine ihtiyacım var yani? Hayır. Sadece kocaman çirkin bir göbeğin olduğunu söylüyorum. Senin de kocaman ve kokan bir ağzın var o zaman. Ha. Su. <laughs> Harika. Ha işte bu. Sen var ya rezil iğrenç bir adamsın. E, daha beter oluyor. Oh. ah, Aa. Oh. Bayisleri açıyorum. 50 papele beyaz adam kazanacak diyorum tamam mı? Asla. Hadi bebeğim. Babacığın için. Oh, oh. Ah tanrım. Ha, bu sıcakta oraya kadar yürüyemeyeceğim. Ah, tamam. Ne tamam? <laughs> Bu tarihin en kısa realite programı olacak. <laughs> Hapse dönelim. Evet. Hapishaneye dönmek istiyorum. Merhaba çocuklar. Böyle bir şeyin olabileceğini biliyordum. Ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Ödül konusunda. Şansınız yaver gidebilir. Bacaklarını gördün mü dostum? Ben daha yukarılara bakıyordum. <laughs> Doğru araçlara sahipsen hayat çok kolay. Uf. Yemek bulmalıyım. Yiyecek adam gibi bir şeyler bulmalıyım. Nereye gidiyorsun? O koca göbeğin yokuş çıkamıyor mu yoksa? <laughs> Gel bakalım. Şimdi benim için harika bir öğün olacaksın hayatım. Sen bir işaretsin. <laughs> Ah, bu hiç iyi olmadı işte. Özür dilerim anne. Onu kaybolmuş halde yapayalnızken buldum. Annene geri dönebilirsin küçük dostum. Hadi git bakalım git hadi. Ona zarar vermek istemedim. Sadece ilk adımlarında yol göstermek istedim. <laughs> geri zekalı. Geri zekalı. <laughs> oh, tanrım. Oh, oh. <laughs> hayır. Ah, ah, ah. Koş! <laughs> Sakın durma koş! <laughs> İyi gidiyorsun. <laughs> Aferin. Yerimizi aldık. Haberler çok iyi. Avustralya ve ITV programı satın aldı. Öyle mi? Bakan İmda. Günaydın efendim. Bu bir felaket. Endişelenmeyin. Daha başındayız. Yakında yardımlaşmaya başlayacaklar. Söz veriyorum. İyi ederler. Ô, ờ, à... à. açılmıyor. Hey Hitler yakala. Hitler hayır. Koş koş. Hayır. Hayır dur dur dur dur dur dur. Hayır. Koş peşimizde. Dur dur lütfen ne olursun dur yeter. Yakalamasan ne olur Hitler dur olur. Lütfen devam et durma. Yeter artık korkuyorum dur lütfen. Lütfen. Hayır. Lütfen. Kibrit gibi bir şeyin var mı? Olsaydı bile sana söylemezdim. Peki. Joe, bütüye 75, biste 43. Biste yatır. Bist. 你来也来了。嗯，哈哈哈哈！你来干什么？不去。 Muti. Ee. Muti uyan. Ee. Uyan Muti. İyi misin? Ee. Ben seni Ceylan sandım dostum. Hayır ben Ceylanlar'da oynamıyordum. Eyalet takımındaydım. <laughs> ne oldu bana? E, çiş yapmaya gitmiştin. Ha. E, sonra o sırada gökyüzünde kayan bir yıldız gördüm. Başının hemen üzerindeydi. Sonra da bir baktım ki... Bum. Yere düştün. Ah. Muti. Bence sana mini minnacık kayan bir yıldız çarptı. Ah. Minik kayan yıldız mı? Aynen öyleydi. <laughs> ايه وعجل له هسلسل daha iyi oldu. Evet bakanım. Çok haklısınız. Yine. <laughs> Batman, aí, Bia. <laughs> Ama dostum tuvalet kağıdını ver lütfen. Dostum tuvalet kağıdını ver. Yapma dostum lütfen. Aa, hayır dostum bunu yapamazsın hayır. Hayır dostum yapma. Hayır. Hayır. şunu tamam mı? Tanrım. Alo bakanım. Bu bir utanç kaynağı. Bu bir rezalet. Fişi çekiyorum artık. Bakanım lütfen fişi çekemezsiniz. Bu televizyondaki en büyük olay. Umrumda değil. Anlaşmamıza göre dünyaya halkımızın geçinebileceğini göstereceklerdi. Onları dize getirmezsen fişi çekiyorum. Oo! Halk bu programı neden seviyor biliyor musun? Çünkü bu ikisinin birbirini hakladığını seyretmeyi seviyorlar. Hadi vur şunu. Kaçırma. Kaçırma. Şimdi hakladım seni işte. Afrika kaplumbağası. Leziz. Çok leziz. Merhaba kaplumbağa kardeş. Eh, buradan kabuğunu kıracağım ve seni bir güzel yiyeceğim. Tamam mı? Burada bekle. İşte. Ah, ah güzel. Ah. yakacak bulayım. Üzgünüm. <laughs> Üzgünüm kaplumbağa kardeş. Kabuğunu aradan çıkarmam gerekiyor. Böylece yumuşak yerlerine ulaşabilirim. Bir. İki. git git git git git. Bunu sen mi yaptın ha? Hey, bu olanlara inanamayacaksın. Sana da minik bir kayan yıldız çarptı. E, gündüz mü? Hayır hayır daha önce gelen yıldızlar. Sen göremiyorsun o kadar. Ah, işte dostum. Evet başkanım. E, bundan hiç mutlu değilim. Hayır efendim. Ve mutlu olmadığım zaman... Mutsuzsunuzdur efendim. Mutsuz değilim. Sadece kızgınım. Beni mutlu et. Emredersiniz. Ee? Mutlu mu? Hmm. Afiyet olsun butiği. Bu çok leziz olmuş. Oh. Ah. Bakanım? Bugün başkan telefon etti. Hiç mutlu değil. Bu şey bir rezillik. Ama bu çok popüler bir rezillik. Ülkedeki herkes televizyonlarına yapıştı. Çünkü espri anlayışları pantolonlarında. Tamam. Yardımlaşmalarını sağlayacak bir şey bulacağım. İyi edersin. Hey hey! Aa! Hey! Hey! Hey! 嗯，嗯，嘿。 Ne? neler oluyor? Bilmiyorum. Aa, Onu nereden buldun? Sen nereden bulduysan oradan. Sana faydası olmaz. Paylaşalım hadi. Ben balıkçıyımdır. Yapma. Hadi. Ona sakın verme. Ver şunu ona. Ona güvenme. Hayır. Hayır. Evet. Kavga çıkarım. Ay. Makarana ihtiyacım yok. Tamam. Peki misina niyetine ne kullanacaksın? Evet. Güzel. Sen iğne olarak ne kullanacaksın peki? Evet. Bir şey bulacağım. <laughs> Hop. Hop. Ah. Pekala Buti, kimin iğnesi yokmuş ha? Hey bırak şunu. Seni ihtiyar ah. keçi. Dinle. Dinle bak ben balıkçıyım. Bununla bizim için balık avlayabilirim. Ver şu makarayı. Dur dur dur yapma ah. hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. hayır. You bloody fool. Moron. Slim. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sana kapa çeneni dedim değil mi? Ay. Üzgünüm Sayın Bakan biz denedik. Buti, buti, buti, buti, buti, buti. Merhaba dostum. Merhaba. Yüzlük bozum var mı? O olacaktı işte işte. Makine çalışıyor mu? Dişlerin sağlam mı? Çikolataları en son Noel'de almıştım. Yani makineye en son geçen Noel mi çikolata koydu? Çok fakirim. Ha, merhaba anne. Evet benim oğlun anne. Ha? Daha ee, tamam işte. Evet. <laughs> ee, nerede bu? Ne? Ne? ne? Dostum sıkıştım. Ha hiç sorun değil anne ben Elim ilgilenirim. sıkıştı dostum. Merak etme sen. Musa benim için sürüyor. Tamam tamam anladım. Aslandan kurtardın. Şimdi de beni bu makineden kurtar lütfen. Anlaşılan şu senin Musa bugün seni dinlemiyor ha. Ne dersin? Ve ona sandığından daha çok ihtiyacın olabilir. Hmm. Ne? Ne? Aa, aa, ne, ne yapıyorsun? Hı, hı, hı, hı, hı. Daha, daha neler? Aa, aa, hı, hı. Bundan sonra bana Musa diyebilirsin. Dediğim gibi anne sonra ziyaretine geleceğim tabii. Ha ben de seni çok seviyorum anne. Hey anne sana bir hediye aldım. Görüşürüz. Bak bakana biraz umut ver yeter. Sadece birazcık. Kamera 3. Evet Kelsey. O iki maymuna benden bir not iletmeni istiyorum. Hiçbir şey yemedim. Bizi batırdın. Bizi fena batırdın. Balık yakalayabilirdik. Bizi batıran sensin. Guantel'e ne kadar kaldı? İki gün belki de üç. Ha, ha, pes ediyorum. Pes ediyorum. Hapishaneye gideceğim. Cezamı çekeceğim. <laughs> Yedi yıl yattıktan sonra dışarı çıkacağım ve kahraman olacağım. Hey dinle. Şuna bak. Geçinmeye başlarsanız adam başı on bin alacaksınız. Sevgiler gelsin. On bin diyor. Hangi cehennemde bu kız? Bu insanlar bizi nereden izliyorlar? Ee, <laughs> bu şey neden dönmüyor? Freni tutuyor. Aa, aa, aa. Freni bozulmuş. Ya yapma. Anlaşılan bu işte beraber çalışmamız gerekecek dostum. Bak ne diyeceğim. Sen yukarı çık, kanatları çevir, ben içeyim sonra yer değişir. Hayır hayır dur dur dur. E, sen yukarı çık, çevir ve ben içeyim. Sonra yer değiştirelim. Hile yapmayacaksın ama. E, hayır dostum. Bana söz vereceksin. Tamam sana söz veriyorum. Lütfen. Aa işte bunu görmeliyim. Güzel. Ah, Tamam dostum. Artık in aşağı. Teşekkür ederim. <laughs> Evet. Ben asla susuz bir hayat Hey! düşünemiyorum. Görüşürüz. Seni şişko domuz. Düşüyorum. Ah! <laughs> Evet. Malantali, destincarse, vur, vur, se reverpiense, cuis, piensa, outwag. Hayır. Evet, evet. <laughs> evet. Al bakalım bu senin. Size başkandan acil bir mesaj var efendim. Ne? Buyurun Ha. efendim. Ay. Ay. O. O. Ay. Ay. Ay. Ah. Oh. İğrenç. Buti, buti, buti, buti. Bahisler yükseliyor beyler. Eller cebe. İşte işte budur. Buti. Ah. Ah. Her cumartesi sabah küvete girerim. Bu bir törendir. Bu senin için bir teşekkür. Senin için. Günlük ekmeğim için. Aman. Ama şimdi minnettar olacağım hiçbir şey yok ki. Girecek bir küvetim bile yok. <laughs> Hadi gidelim. Eh, merhaba. Hoş geldiniz. Evet, eh, teşekkür ederiz. Nereye gidiyorsunuz? E şey söylesene bu yol nereye gidiyor acaba? Bu yol o tarafa gidiyor. Ve o tarafa. Ha. Anladın mı? Ah teşekkür ederim. Bir şey değil. Ah. Endişelenmeyin bakanım bir planım daha var. Bu ikisini bir araya getirecek ve hata payı yok. Evet ama... Bu iki maymun söz konusuyken her şey hata payı sayılır. Harika. Hmm. Oo, bu da ne? Neden bana haber vermiyorsun? Dur dur dur dur önce ben buldum. Oh. Biri bizimle dalga geçiyor. Yapma ya. Ben de balık ve patates kızartması tohumdan çıktı sandım. Komiksin. Bu kız bizi arkadaş olmamız için zorluyor. On bin meselesi de aynı. Bizi birbirimize kenetlemeye <laughs> zorluyor. Muti, Titanik'te kalan son iki kişi bile olsak seninle arkadaş olmazdım ben. Ama rol yapabiliriz. Hadi şu hurdayı çalıştıralım. Sonra Guateng'e gidelim ve on biner papelimizi alalım. Hadi harekete geçelim. İleri. Evet. Hayır olamaz. <laughs> Evet evet hadi dostum Evet. yola düşelim artık. Evet, Body yola düşün, evet, Body. sen benim Hey. dostumsun. Body, body, body, body, body, body. dostum. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Oh. Oh. Dostum, Arkadaşım, bir tanem. Oo. Sensiz bugüne kadar nasıl yaşadım? Sen benim her şeyimsin. Akü bitmiş. Belki de kablosu gevşemiştir. Şu kapağı aç bakayım. <laughs> Evet kablo muymuş? Hayır. Sorun motorda. Motorun nesi var? Motor falan yok. Lanet olsun. Tamam Tamam işte gidiyoruz. Frene bas. Gidiyoruz. Frene bassana. Fren çalışmıyor ki. Frene bas. Hayır. Oh, hayır. Oo, ağzına dikkat et. Olamaz. Dikkat et. Olamaz. Hayır. Yoldan çıkma. Hayır. Hayır. Hayır. Aa, dikkat et. Yoldan çıkma sakın. Çarpacaksın. Hayır. Dikkat et. Hayır hayır hayır. Olamaz. Ah. Ah, kalp krizi geçirecektim. Camları aç hadi. Bu bozulmuş. Ah, burada kaldık. Burada kaldık. Bir saatten uzun zamandır oradalar ve karşılıklı tek kelime etmediler. Kamera bir, yakına girip geniş açı al ve bir şeyler yakalamaya çalış. Biliyor musun ayak parmağımla ilgili asıl derdim topa vuramayacak olmam değil. Asıl sorun beni çıplak ayaklı halde görünce sepetleyen kızlar. Sevişirken çorap giyerek bunu hep saklamaya çalıştım ama... Ama bazen eğlenmek istiyorlar. Jacuzziye falan girmek istiyorlar. Ama eksik ayak parmağımı görünce dostum kaçıp gidiyorlar. İyi de ayak parmağımı neden umursayım ki? Beni öldürtüyordun. Ha. Maden dolmamıştı. Tanrı'nın senin için başka planları varmış. Aptal bir güvenlik görevlisi olmak gibi mi? O aslandan sonra polisiye devam edemedim. Cesaretimi yitirdim. Evet galiba bir bakıma ikimiz de birbirimizin hayatını mahvetmiş olduk. Transkaro Brengar Heistum Senzenina. La je eerste wielen rol. Breng haar en maak mij Senzenina. Ranskeru. Snel oor die spoor. Senzenina. Sente in nor in ar Sente in <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim dostum. Özür dilerim. ne harika bir program. Ah, ah, ah, Oh. O camı kıramazsın dostum yapma. <laughs> Ah, Buti, Buti dışarı çıkmalıyım. Çıkmalıyım Buti. Dışarı çıkmalıyım dostum. Aa, ah, Ne dışarı. yapıyorsun? Ah, hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsın. Hayır bunu yapamazsın. Şibecede. Şibecede. Oh. Peçete versene. Sen insanlığın yüz karasısın anladın mı? Bu çok iyi. Ah, Tanrım. Ah, Bu iyiydi. Arabanın içine pisledin. Bu arabanın içinde beş gün mahsur kalabiliriz. Arabanın içine pisledin serseri. O kadar da kötü değil. Ah, bu, bu beterden de beter. Bu aileler için uygun değil. Fişi çek. Çek artık şu fişi dedim sana. Seni hayvan herif seni. Senden özür bile dilemiştim. Sen kokarcadan bile beter bir yaratıksın. Sen bir utanç kaynağısın. Bu yaptığın asla kabul edilemez. Arabanın içine pisledi herif. Muti e, bu iyiydi dostum. Bu çok iyiydi. Şu tekme. <laughs> bu çok iyiydi. Aynı Musa gibiydin. Bizi özgürlüğümüze kavuşturdun dostum. Sen adamsın. Kahramansın. Köpeğimsin. Mükemmel bir gün için mükemmel bir son. <laughs> İşte bu. Let him rule, let him rule, I saw my God, let him rule. Let him rule, I saw my God, stand him rule. Stand him rule, I saw my God, stand him rule. Stand him rule, I saw Valboş'a hoş geldiniz. Pekala, Valboş halkı. Bir süreliğine meteliksiz dostları ağırlama sırası size geldi. Beast ve Buti'nin televizyonla karşılaşma riskinden dolayı kasabanıza yaptığımız yayını onlar gidene kadar keseceğiz. Yayın kesildi. Hay, işte burada. Evet, evet, geldiler. Evet, evet, evet. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi gidelim hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi. hadi. hadi. Gerçekten harika. Herkes nerede ki? Kimse yok. Hey! Hayır. Hey biz! Biz! Biz! Hayır bunu çalmadı. Hey! Hey! Biz! Nereye gidiyorsun? Biz! Ne yapıyorsun? Lanet olsun. Timsah bakım evi ve bab bu anne var ya benden kesinlikle uzak duracak dostum. Eh! Çok kötüsün. Bu komik değildi dostum. <laughs> Şişko. Göbeğine. <laughs> Baş parmağına. <laughs> Baş parmağına. <laughs> Oh, ee, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. Ne sana inanamıyorum. Uslu uslu oynuyorduk. Bak bize güzel tombul bir yemek buldum. Gördün mü? O şeyi benden uzak tut. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Oh, Afrika sosisi. Leziz. Hmm, Yılancık leziz. Daha da içkiye ihtiyacımız var. Biz biz çok zeki. He. Çünkü içki çalarken bu dile biz için fazladan içki çaldım. <laughs> <laughs> Bu da ne? Meska, mes, meskal, meskalin. <laughs> Meksikaca masküler demek. Bu benim için. hey ee, bana da biraz ver dostum. Bitirme. Al, al işte. Ee, musun bu şeyle Monaco Grand Prix'sine katılsak orada bile kazanırdık. <laughs> hey durun. Durun. Dur. Seyret bakalım şimdi ne oluyor? Durun. durun. Ha? Ah! Hey, Ay, ah! dur. Dur. Dur. Sıkı durun. Ah. ah! <laughs> Tata. Hey ahbap ikiniz de tutuklusunuz. kullanıyoruz. Sen buyur hadi. Nasıl gülümse kapalı deve televizyondayız. <laughs> Fazla sürmez. Aa, <laughs> wow, Tam 12'den ah. vurdun. Bu çok iyiydi. orada bir bar var. Alkol. Kenara Evet. <laughs> evet. Çok iyiydi dostum. Bir dahaki harika. sefere sıra sende. Duydun değil mi beni? Duymaz olur muyum? Tabii. Bana duble skoç ve kremalı soda dostum. Dikkat. Balboş Devlet Hastanesi. Kısa süre içinde devreye girecektir. Vay be çok sessiz. Bardaki herkes sızmış olmalı dostum. Ah. İmdat. Siz de kimsiniz böyle? Delisiniz siz. Duble skoç ve kremalı soda. Ha, bir de bira lütfen. Buyurun. Biraz daha içerseniz sizi doğru morga yollayacağım. Organ odası. Ah. Oh tanrım. Oh. Lady Gaga olsa buna bayılırdı. Ay. Burası da aynı bar gibi. Karaciğerin bittiyse yenisini veriyorlar. Şuraya bak. Ne? Buraya gel. Bak. Ayak parmağı. Bu bir baş parmak. Bu ne demek biliyor musun? Adamın biri bar kavgasında parmağını kaptırmış. Hayır bu bu yeni bir parmağı mı oldu demek? Zenci parmağı. Yani siyah güzeldir değil mi? Biz gökkuşağı ulusuyuz. yeni bir parmak. <laughs> Aa, dinle beni. Hallet şu işi. Sen vurmuştun yerine koyacaksın. Bak dostum bu canını yakacak. Hiçbir şey umurumda değil. Hallet dedim. Tamam Pekala. Bugün için sürekli dua ettim. İlimin maynima. Bir gün benim de baş parmağım ola. <laughs> ah! Ee, dikkat et. Sonunda son beş yıldır ilk kez normal yürüyebiliyorum. Beş yıldır ilk kez normal yürüyebiliyorum. Teşekkür ederim dostum. Öyle ee, olmaz dostum. Hey Buti nasılsın dostum? Ben büyük bir hayranınım. Hadi hadi fotoğrafımızı çek. Beast sen misin? Ne? Beast Duydun mu? He? İşe bak meşhur olmuşuz dostum. Hey Vist bunu nereden buldun? Onu özgür bıraktım. <laughs> Hey. Tamam Merhaba biz. Merhaba Tinaton. Ah daha da iyisi bebeğim. Hem şarkı söylerim hem direkt dansı yaparım. Ah, Tina bebeğim o uzun güzel bacaklarını bir sopaya sarılmış halde görmeyi çok isterdim. <laughs> Seyret beni tatlı dudak. Getir direğe getir. <laughs> Acele et hadi. Otur bebeğim otur. Ah, merhaba Buti. Freddie Mercury? Hayır Bilmiyorum, dostum, ben- benim adım Papatya Trablanche. Bu köyün tek papatyasıyım. Papatya mı? Çiçek olan papatya. Evet, tabii. Seyret beni. Ben aslen çiçek yetiştiricisiyim. Buti gel, dans edelim. Aa. ısrar ediyorum. Bu gece bizde kalıyorsunuz. Çiftliğimde kocaman bir evim var. Çok eğlenceli olacak. Ah, eğlenceli bir gezi. Ah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir ışık daha yakalım. Kollarıma gel aşk meleğim benim. <laughs> Abi bu çok seksiydi. Bana bir dakika ver. Ne olur bebeğim. Bu arada benim adım Goodness. Ah, goodness. Ha, neden silah taşıyorsun? Yani Johannesburg'da değiliz. Aa, ha hayır hayır bu köpekleri ekimlerinden uzak tutmak için. Anladım anladım. Peki şimdi ne yapıyorsun? Ha, ah, ben mi? Sadece yatmaya hazırlanıyorum. Boticiğim. Ben nerede uyuyacağım peki? Tam burada mavi gözlüm. Aa, sahi mi? Biraz kahve ister misin? Hayır. Biraz kalça istiyorum. Vay canına. Güzelmiş. Biz. Ah. Biz. Biz. Kapatın çenenizi. oynasana. Olamaz. Olamaz. Ben ben bir erkekle yattım ve siyah bir parmağım çıktı. Üstüme iyilik sağlık. Ben de yılanla dans eden kadınla yattım. Hangi cehennemdeyiz biz? Dün gece ne oldu bize? Hatırlayamıyorum. Aa, ne diyorsun? Bu adam bekaretimi bozmuş olabilir. Nasıl anlayacağım bunu? Poponda acı var mı? Aha. Sip. Pinch. Pinch. Pinch. I think you're fine. Siyah bir adam vurdum. Ve ayak parmağını kestim. Bu beni mahkum edecek bir kanıt olabilir. Polis bizi aramaya başlamış olabilir. Olamaz. Başımız büyük belada dostum. Buradan gitmeliyiz. Bu şeyi de çıkarmalıyım. Bundan hemen kurtulacağım. Ee, onları uyandıracaksın. Bak ne diyeceğim siyah parmağı alacağına siyah bir beyin almalıydın. Ha, pekala. Aha! Ahmak kapa çeneni. Oh, ah. Acele etsene hadi acele et. Yaşlı olabilirsin ama erkek ol biraz. Güçlü ol tamam mı? Evet. Herkes dün gece kahramanlarımızın yaptığı büyük çılgınlıktan bahsediyor. Ne? Meteliksiz dostlar. Ve çok talep geldiği için ki büyük talep geldi, özeti karşınızda. Muti çek şunu. çek şunu. Aşağılık sürtüyor. Bu biz miyiz? Öyle amcam ve bahçıvanı değilse evet. Sence bizimle ne zamandır dalga geçiyorlar? Başından beri. E, Muti. Yerel reality programı. Demek bu yüzden herkes bizi tanıyor. Olamaz. Hmm. O zaman Kelsey hmm, aslında... Hmm. Hiç mutlu e, değil. Evet sayın başkanım. Ben de mutlu değilim İyi. efendim. O zaman o koca poponu kaldırıp o iki geri zekanın yanına git ve onları tutukla. Hapse dönecekler. Bu reality saçmalığı sona erdi. Senin işin de bitti. Emredersiniz sayın başkan. Sana kaç kez söyleyeceğim? Ay, ay. Kapa çeneni. Ay. Aa! E. Kaçing. O sahneleri bütün ülke seyretmiştir. Ve elbette. Tahmin et kim? Sence ne zamandır bizimle dalga geçiyorlar? Başından beri. Pekala. Demek enselendik. Elinde sonunda olacaktı zaten. Beş kilometre boyunca düz gidin. Hey, bir şekilde üzerimize mikrofon yerleştirmiş olmalılar. Yani giysilerimize. Belki bir düğmenin içine falan. Hatta belki de şapkamın içine kim bilir. Bir şekilde. Evet. Buticiğim. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, zeki çocuklar. Bizi görüyor olabilirler. Ama ettiğimiz tek kelimeyi bile duyacaklarını sanmıyorum. Farkında mısın? Bütün ülke bizi seyrediyordu ve biz de kendimizi maymun ettik resmen. Hayır asıl ben Kelsin'in bundan ne kazandığını merak ediyorum. Sana söyleyeyim. Bir servet. Elbette. Biz de alıyoruz peki. On bincik alıyoruz. O da belki. Ne diyor bunlar? Bak dinle. Onlardan hakkımızı mutlaka almalıyız. Adam başı birer milyon. Adam başı birer milyon. Şarkı yarışmasındakiler o kadar alıyor. Üstelik şarkı bile söylemiyor. Kesinlikle. 100 metre sonra sola dönün. Adam başı birer milyon koparacağız. 15 metre sonra... Hem de bitiş çizgisini geçer geçmez. Yoksa bırakırız. Evet. Şimdi evet. sola dönün. Ay. Alo. Alo. Bu ne? Hedefinize ulaştınız. Ne oluyor orada? Sizi sersemler. Başkanı beni işimden kovdurttunuz. Siz ikiniz geçinemiyorsunuz diye kovuldum. E, bu adam susmak nedir bilmez mi? Sizi polise götürüyorum. Ay ay. Oh. Şu bücür politikacılar yok mu? Bu bir tutuklama emri. Beyinleri çok küçük oluyor. O da şapkaya gidiyor zaten. Ah, oh. ah, imdat. Yüzme bilmiyorum. Onu kurtarsak mı? E, evet. Hadi. Serseriler. İkinizi de hapse tıkacağım. Ebediyen orada çürüyeceksiniz. Duydunuz mu? Bu buradaki. Bu benim yaptığım o adam. Kıskanç sevgilisi de gelmiş. Oh. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır hayır hayır. İmdat. Hayır hayır hayır hayır hayır. hayır. Vay canına. Ay, ay, ay, ay. Gidelim. Gidelim hadi gidelim hadi hadi hadi. hadi. Acele et. Acele et. Oo! <laughs> Tabii Hesap sorun. soracağız. Soracağız. Bizi aptal yerine koydular. Evet temas kurma vaktidir. Gidelim. Şimdi görürler. Ortalar işte. Bu ilginç olabilir. İzin almadan bizi böyle kandırmış olmaları. Merhaba. Şu anda yayınlanan şey bu mu yani? Gelsin. Kendine bir kamera bul. Senin hemen konuşmamız gerekiyor. Şimdi evet. Pekala. Bu iş delilik. Merhaba çocuklar. Nasıl yardım edebilirim? Bu gerçek işte. Öncelikle Bizi haberimiz olmadan çekiyorsunuz ve bu anayasal haklarımıza aykırı. ayrıca bizim talihsizliğimizden bir servet ediniyorsunuz. belki birazcık. Evet. Belki biz de o servetten ufak bir şeyler istiyoruzdur. Küçücük bir milyoncuk mesela. Adam başı. yani yoksa rezilliği Tamam. bitiririz. Bekleyin. Bir teklifte bulunacağım. Peki. Niye edersin? Acele et. Bu ihanetlerin bedelini ödeyecekler. <laughs> Merhaba çocuklar. İşte burada. Evet anne Alın harika. bakalım. İçeri. Yayında olduğumuzdan da emin olmak istiyoruz. Size hiç yalan söyler miyim? Kesin. Ne haber papatya? Ne? Şimdi de imza mı isteyeceksin? Bakın olay şu. Adam başı bir milyon veremeyiz. Anlaşma yok. O zaman çekip gideriz biz de. İnan bana çekip gideriz. Zimbabwe'ye kadar yürümemiz Ne gerekse. aptallık etme 2 milyon Zimbabwe parası işimize yaramaz. Ama şunu yapabiliriz. Size adam başı 50 bin veririz. Ha, bunu sevdim. E, tabii sen de ücrete dairsin. Hey o benimle ilgileniyor. <laughs> Seninle mi? Hep bu çirkinler çirkini suratınla mı? evet beni öptü. E, <laughs> Buti sende bir mezar taşının kişiliği var dostum. Sakın benimle alay etme. Bu adam var ya benden hoşlanıyor. Seni ihtiyar aptal. Bana sakın ihtiyar aptal deme. 50 bin dolar istiyorum. Üstüne de kersiyi de alırım. Yoksa... <laughs> yoksa? Yoksa senin Buti, o hayır. şişman popona sıkarım. Duydun mu? Aman tanrım. Bu kulağına küpe olsun. Sana hiçbir şey yapmadı ki ne yaptın? Senin atan. Ne yaptın sen? Bize yalan söyledin. Bizi birbirimize düşürdün. Hayır ben bize adam başı birer milyon vermedi. Neden vermeyeyim? Sadece pazarlık yapıyordum. Bize birer milyon verir miydin ya? Evet birer milyon verirdim. Kapat şu kamerayı. Hayır kapatma. Aa! Bak. Evet. Teklifini kabul ediyoruz. Adam başı birer e, milyon. bir milyon. şahidimiz var. Bize yaptığın teklifi duydun. Ah! <laughs> Ha evet. <laughs> seni, seni, seni adi yalancı. Kurusu acıtmazdı hani. Sen de yel değirmenini döndürecektin hatırladın mı? Aa. Pekala millet dinleyin. Kuralları değiştiriyoruz. Bitiş çizgisine birkaç saatlik yolunuz kaldı ve bundan sonra bu bir yarış. Ah. Pekala. Ödül iki milyon. Kazanan hepsini alır. Evet. Hayır. Evet. Ben yaralıyım. Çok yazık sana. Koşun. <laughs> <laughs> Koş hadi. Hadi Betül koş koş koş. Hadi daha. Hadi. Hadi Hoşçakal Ahmet. Güle güle. Evet. Ha. Gördün mü? Gördün mü? Hey! oh! Ah! Ermin hangi tarafta? Bas. bas. Evet. Hadi. Hadi. Buraya gel seni ağaç yerim. şuradan hadi. Hayır. Defol. Yine mi geldi? Sahaya dikkat et. Hadi, hadi, hadi. Oh, oh, oh. Aa, aa, o, hayır, hayır, olamaz. Aa, anneciğim, hayır lütfen, hayır. Hayır. Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Ha? Hay. Oklu kirpi. Ha? <laughs> Ay. ben göremiyorum. Hadi. Onu rüyanda görürsün. <laughs> Motosikletim taraftarda çekin önümden. Ben çekilsem bile görebileceğini hiç sanmıyorum. Ne oldu öyle? Ne, ne, ne, benden kaçamaz dur. İn aşağı seni yapışkan herif. Bu da kim? Kim olacak? Turizm Bakanı. Durun siz ya herifler. Çekil oradan. Ah. Uçabiliyorum. Durun! Ezge geç Sizi öldüreceğim. Durun, durun dedim. Sizi geberteceğim. Sen de hırsız. aptalsın. Olamaz. Sizi aptal eşekler bana bakın. Sizi salaklar. Bir türlü geçinemediğiniz için kariyerimi mahvettiniz. Sayenizde artık bu ihtiyar keçiyle daha iyi geçireceğim. Gerçekten mi? <laughs> evet çünkü sahirim şu anda malum yanında. Aa. Ve onu şimdi sevgi dolu bir şekilde kucaklayacağım. Hayır. <laughs> Look here, that's what I put in again. Put it again. Put it again. Bitişi getirin, çok az kaldı. Getirin, getirin. çizgiye geçmek üzereler. Ve kazanan berabere. Evet. Çıkarın beni. Çıkarın. Hey. Ha, ha. Dur, tamam. be zengin olduk. İşte bu. Zengin olduk. <laughs> Teşekkür Tebrik ederim ederim. bakarım. Ve sen e, gerçek ödüle gelelim mi? Eh, çocuklar beni gerçekten istiyorsanız benim için dövüşmelisiniz. Hadi. <laughs> Sen bizi aptal mı sanıyorsun? ha? Havanı alırsın. Siz benim için fazla zekisiniz. Ay ne diyeceğim ya bak. Teşekkür ederim. O kadar fena değildi dostum. Buti teşekkür ederim dostum. He. Arada bir şu dişlerini fırçalasana. Ha, belki olur. Evet sayın başkanım. Aferin size. Ah. Sayın başkan yardımcısı. Texas. Ladies and gentlemen. To the A, to the D, to the B, to the U, to the D, to the to the Y. bet I could play hooker or lock. If it wasn't for beast, I could have been a springbok. I used to hunt poachers and save the big five, but now I do God, and so I can survive. I should have been famous, the star of the scene, but then beast came along and ruined my dream. I'm a hell of a O with one big toe. Sucky, sucky, sucky, sucky, quite a mix. Beast is up to his old another fix. <laughs> sucky, sucky, quite a mix. This is why I'm called the beast. It's to the Sabaduana. They call me beast. Baba Nunandi. I'm the latest beast. It's to the Sabaduana. We'll want some more. Cause I'm a nigga bonke. I'm the beast for sure. Sucky, sucky, quite a boys have got a TV show. <laughs> Only thing is they don't know. Listen up, listen. Sucky, sucky, guido. I'm the cat with the hat. I'm a fat politician with a mean attitude and a hungry ambition. When I reach the top, I'll be number one cat, and that is the name of the next president. <laughs> next president.

Lágrimas Party's on the road again. Always standing in the Boom, boom. Shaka, shaka, shaka, shaka. Boom, boom. ndiyakuthanda mngani wam but wela ingqondo ayisebenzi nje kwelaa khanda lakho akunalutho u-empty empty empty ngaphakathi inside the head there is nothing it's empty Both of you, you are empty, idiots.